L'une des histoires qui me marque le plus encore aujourd'hui se passe au Vietnam, où je suis avec Aurélie qui est mon acolyte de voyage avec qui j'ai parcouru le Japon, l'Australie et plusieurs pays d'Asie pendant plus d'un an. Et euh, nous sommes aussi avec euh, Samuel, son copain. Durant nos voyages, plusieurs personnes nous ont dit euh, il faut absolument que vous alliez au nord, à Hajiang. Il y a une bouclier à faire, absolument. Hajiang, c'est une terre de minorité Hamong. Donc nous nous sommes exécutés. On roule dans un décor de montagnes émeraudes, des, des villages en bois avec des habitants aux vêtements très colorés, ce qui donne un contraste absolument sublime et très souriant aussi, ce qui est, ce qui est absolument un délice <laughs> de conduire là-bas. Chaque jour est, une, est un émerveillement vraiment. J'étais seule tandis que Samuel et Aurélie étaient deux sur la moto. Et je dois admettre que j'aimais bien être seule dans ces paysages euh, grandiloquents. Ça donnait vraiment un sentiment de liberté que j'adorais. Et voilà, c'est vrai qu'avec cet effet du vent ou, même la pluie, euh, on, se sent vivant. Et, avec quelqu'un derrière, c'est bien parce qu'on peut en rigoler, mais quand on est tout seul, c'est notre moment à nous qui est quand même particulier. On se sent un peu plus libre, oui. Et donc c'était un, un virage j'ai vu un troupeau de moutons avec au milieu un petit garçon assis et une poule sur ses jambes qu'il caressait très doucement. Et donc j'ai ralenti pour vraiment observer cette scène. Et j'ai vu un, sourire sur le visage de ce petit garçon et la poule qui avait l'air très tranquille, presque fermant à, moitié les yeux. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, mais c'est ça le bonheur. et, vraiment, encore maintenant, je pense très souvent que le bonheur, ce sont juste ces choses simples. Que de regarder un paysage qui est beau, d'un petit moment un peu précieux, de regarder un oiseau qui boit. Et ça m'a fait encore plus vouloir tendre vers un mode de vie loin du consumérisme, loin de l'attachement au matériel et me recentrer plutôt sur un bonheur plus authentique, plus pur en fait plus vrai pour moi dans un sens. Enfin, je, en fait, je me suis un peu détachée de, tout ce qui est matériel et c'est aussi l'avantage de voyager pendant deux ans en sac à dos. Et ça m'a permis de, me dire bah, qu'il y a très peu de choses dont nous avons vraiment besoin en fait, de ce qu'on achète. Donc, euh, donc voilà, ce sont mes actes qui ont vraiment été affirmés par ce petit garçon.